රස පෙළ ආදරෙන් සනසාලා තිසර තුඩුමුඩු තඹර පහස මෝහන වීලා නිල බුඟු කල තාම රස පෙළ ආදරෙන් සනසා උතුරා යතේ සුරඟුන් නැගුණු කොළු මාවතේ යතුරා යතේ සුරඟුන් නැලූ කැකුණු මාරුතේ මතුරා යතේ සුරඟුන් නැගුණු කොළු මාවතේ යතුරා දවසට ආදරෙන් සනසාලා තිසර තුඩු මුදු තමර පහස මෝහනය වීලා ජීවිතේ කිරිසාගරේ කළඹා සාගර කලබා විමුකුදුරි මීවිතේ මදිරාසුරා සඟවා නොයන් සොඳුරි සඟවා නොයන් සොඳුරි මීද බිඟු කල තාම රස දෙන ආදරෙන් සමසාලා තිසර තුඩු මුදු තඹර පහසින් මොන දෙන ආදරෙන් සමසාලා තිසරත දුමුදු තමර පහ